Bueno, ba, en jarrera era izen da, e, eh, gugaitik estaba el gure ezer jakin. Eh, justo greban hasi baino lehen, hautezkunde sindikalak ingen duzan enpresan, eta horraz izan e, eh, problemie hemos llegado a esta huelga porque la empresa ha decidido que llegamos en esta situación porque en principio cuando intentamos a convocar una elección la empresa no ha querido que hagamos la huelga la elección pues que no, no nos consideran, no nos vean que, que la empresa que tenga un delegado de ELA, pues luego cuando ya hemos ganado la elección intentamos para poder negociar con la empresa y la empresa ha decidido que, que no tengamos un ascensor para poder negociar en mi lugar. Bueno, nuestra petición es el convenio. En, base, el principio es hablar sobre el convenio y negociamos el convenio de la empresa, es lo que queremos negociar sobre el convenio de la empresa. Aparte de eso, las jornadas, cómo lo trabajamos, los horarios, los horarios que nos dan, cómo los trabajamos, porque en vez de 10 horas no queremos ya más 10 horas, queremos trabajar 8 horas normal como todo el mundo, la ley de aquí. Lengunien ehan eh, ginela e, eh, konzentraute langilekin, eza oskuen barruen esan langilekin adostu da biesela lan baldintzak eta honek grebalarizekin bakarrik adostie eh, faltaiak baina ez da bien haulertzen da ordezkaritza sindikala dauela gaur egun enpresan eta negoziatzeko ordezkari, ordezkaritza sindikalarekin bat batzartu behar diezela. Siempre han negado que, que no puede entrar eh, ningún ascensor con nosotros para poder negociar con ellos. Siempre han negado. Bueno, gure alternativa borrokan jarraitzie izango da, eta gero lan ikuskaritzan badeko gu denuntzea basartutez e, grebalarisek e, eh, ordezkatu, nahi, e, ordezkatu dabez, e, kontrato barrizeken jabez, jente barrize kontratau dabe grebalariak egiten sabien bierra eiteko, eta, eta gure alternativa borrokan jarraitzie izango da, ba, negozio, e, bat lortu arte.